Тема 837. Мебель из поддонов, пол лет. В мире растет интерес к мебели из паллет, по-нашему, поддонов. Для тех, кто не знает, что такое паллеты, для чего они нужны и почему их существует такое огромное количество, вкратце расскажу, что такое паллеты. Паллеты придумали для удобства транспортировки грузов. Вот на такой поддон, размером 1200 мм на 800 мм. В разных странах размеры могут немного отличаться. Можно положить до 2 тонн груза, коробки, ящики ящики, мешки, бочки. Зацепить за отверстие внизу рычагами погрузчика и спокойно, не напрягаясь, перевести куда надо. Расцвет использования паллет пришелся на время Второй мировой войны, когда приходилось перевозить много груза из одной страны в другую, а мужских рук для их погрузки-разгрузки не хватало. А с поддоном и рычажным механизмом для его поднятия и перемещения с такой работой мог справиться даже ребенок. Сегодня важность паллет еще более возрастает хватает. Люди стали еще больше производить вещей, перемещать их между странами. Товары стали дорожать и возросла ответственность за сохранность груза. Поэтому тонны товаров на паллетах перевозят мягко и аккуратно. Деревянные поддоны первые паллеты создавались из дерева, и большинство из них до сих пор делают из дерева потому что это доступно и дешево. Всего-то сколотить несколько дощечек, дешевые-то дешевые. Но, наверное, деревянные поддоны приходят в негодность быстрее, чем пластиковые или металлические. Поэтому их выкидывают очень много. Как я прочитала в одном исследовании, в одних только США ежедневно используются полтора миллиарда деревянных поддонов. И когда их выкидывают, они становятся вообще бесплатным материалом. С другой стороны, вся наша мебель со создается тоже из дерева, может быть, более высококачественного, но из дерева. Но почему-то она выходит очень дорого. Видимо, в ее цену закладывается мастерство дизайнеров и отделочные материалы. А если делать мебель самому, без особых прикрас, только чтобы она выполняла свою функцию, служила столом, скамейкой, кроватью или тумбочкой. Получается огромная экономия денег, и делать ее можно сразу из поддонов, готовых элементов мебельного конструктора, все же паулеты практически стандартные. Вспомните, как в детстве вы делали кроватки и шкафчики из спичечных коробков. Можно было сделать массу самых разных моделей, практически любых форм. С таким материалом можно творить бесконечно. Какую мебель можно сделать из паулет? кровать из паулет с прикроватными тумбочками, кухонный шкафчик, журнальный столик из поддонов. Если вы подумаете, что все эти изделия их создатели делают исключительно для себя, вы ошибаетесь. Представленные модели выставлены именно на продажу на сайте рукодельников. Etsy.com и они там неплохо продаются, если, конечно, цена не слишком высока. Я даже могу показать вам пример товара из паллет, который не просто хорошо продается, а очень хорошо продается. Это оригинальные. Кормушки для собак. Смотрите на странице. Etsy.com Shop Custom Wood. Их создатель продает их по цене 50-60 долларов примерно по 1 штуке в день. В месяц получается 1500-1800 долларов дохода. Причем, рукодельник продает их только по территории США. Если вы решите сделать и продавать такие же кормушки по всему миру. Welcome. На Etsy. Мало кто из создателей подобной мебели поначалу думает, что она тоже кому-то нужна. А почему и нет? Во-первых, такая мебель дешево, но не менее практичная, чем купленная в фирменном мебельном магазине. Во-вторых, она оригинальная, можно сказать, даже дизайнерская. В-третьих, это мода. В-четвертых, как я узнала из одной исследовательской статьи, людьми, покупающими мебель из подобных поддонов, движет соображение безопасности. Они у уверены, что паулеты делаются из самого дешевого, не обработанного никакими химикатами дерева, поэтому они являются самой экологичной мебелью на свете. Школьная учительница Донна Занг, живущая в небольшом американском городке Вест-Джефферсон 1300 жителей. начала делать такую мебель исключительно для родных. Она к Рождеству сделала для своего брата из пол-лет подставку для бутылок. Потом к ней один человек обратился сделать такую же, затем другой. Постепенно это выросло в настоящий поллетный бизнес. Она даже открыла специальную страничку в Facebook, facebook.com Pal Restorations чтобы с нее продавать свои изделия. В первый же день она получила 10 заказов. Она продает полки для бутылок по 50-60 долларов, кофейные столики за 250 долларов, журнальные столики за 125 долларов, держатели для полотенец по 45 долларов, а также различные рамки и аксессуары по 15-40 долларов. Рукодельница работает над изделиями в своем гараже. Хорошая подработка для для не только в том плане, что она может немного отвлечься от школьных бумажных хлопот и заняться настоящим мужским делом, но и в том плане, что ее сегодня распирает от новых идей, ведь наличие такого количества бесплатных паулет, Огромный стимул для свободного творчества и возможность воплотить свои идеи в жизнь, жизнеспособность которых проверяется приносимым доходом. На изготовление мебели из паллет зарабатывают не только учительницы и рукодельники, но и мастера виртуального мира. Как зарабатывают в интернете в англоязычном интернете расплодились сайты, посвященные созданию разных изделий из паллет, например 1001pallets.com этот сайт был создан всего два года назад, в январе 2013 года, а уже сегодня его посещаемость исчисляется 190 тысячами посетителей в месяц, это примерно 6 тысяч посетителей в день. И это тот редкий случай, когда сайт раскручивается благодаря фотографиям получаемых из паллет изделий и тому, что люди активно ими делятся в социальных сетях. Из социальных сетей на сайт приходит 28,5% трафика. Графика – Сайт получает и значительный поисковый трафик, 33% от общего трафика. А почему? Потому что тренд поискового запроса Pallet Furniture растет с 2011 года и Pallet Furniture ищут в США более 40 тысяч раз в месяц. Всплески популярности приходятся на летнее время, когда, наверное, возникает интерес к созданию именно дачной мебели. Поисковый тренд – это явление, которое зависит от активности людей. Как только люди начинают слышать что-то новое и этим увлекаться, они сами начинают его раскручивать. Если наш народ заинтересуется возможностью делать дешевую мебель из того, что валяется под ногами, да еще зарабатывать на этом, они смогут раскрутить интерес к этому запросу по всей России. Но вернемся к виртуальному извлечению дохода от мебели из поддонов. Кроме дохода с Google AdSense, сайт 1001pallets.com зарабатывает на продаже методических пособий по созданию изделий из паллет. Этот же сайт, кроме использования интересов людей на изготовление мебели из поддонов, продолжает раскручивать этот интерес, играя на весь этот рынок, захватывая и другие страны, в том числе и Россию. То есть интерес к мебели из поддонов будет расти и у нас. Если наши рукодельники смогут делать из этого подручного материала не только практичные, но красивые, оригинальные и недорогие вещи, то их бизнес будет по умолчанию успешен, затрат-то почти никаких. Теперь главный вопрос, где взять паулеты? One. Недорого деревянные поддоны по можно купить через Авито.ру или другие доски объявлений. Two. Можно поискать просто в интернете. Я нашла несколько объявлений о бесплатной отдаче поддонов. Правда, они не в идеальном состоянии, но для создания мебели идеальное состояние не обязательно. Вот, например, на странице. We trade roof for MF 97433. Я нашла следующее объявление 3. При поступлении товара в магазин, торговый центр или на стройку ставшие ненужными поддоны выбрасывают. Вот тут можете появиться вы и помочь магазину их утилизировать. Вы просто забираете их себе бесплатно или за копейки. Только предварительно, конечно, нужно с руководством договориться, чтобы это не выглядело как кража, либо брать их непосредственно с мусорки, тогда и договариваться ни с кем не надо. Даже если вам не удастся приобрести поддоны бесплатно, БУ-экземпляры все равно стоят настолько дешево, что можно их и купить. Сделайте себе кровать из 12 поддонов за 1000 рублей, или 3 кровати за те же 1000 рублей а в остальном для начала бизнеса вам понадобится гараж или отдельная комната у вас дома и набор инструментов. Все остальное, мастерство, фантазия, социальные сети прилагаются бесплатно.